Bilinmeyen için anlaşıldığında östürü анан кругозору кең болуш керек да окуган адам дайым өнөдөн качпайт мына нерв системалары ошого багытталып анан мындай ооруларга жолукпайт да себеби адамдын мээ системасы ошол менен направление алгандан кийин ал карыбайт өнүгүп ошол багытта кете берет үйдегілер мұндай бәрі қарсылық көрсетіп айтты сен қарағанда енекейлі бала шағаң бақпайсың ба деп енді бала шағаларды мен бар жоғына жетерлік қылып мен түзіп бергенмін шарт жетістікке себебі мен оқушымын себебі адамдарды бір адамды лечение қылса оның ұрпақтарына шейін оны сақтап қалады да мен ошол идеяменен келдім университет бізге музыкадан жақсы білім береді да ескіден дагы эскиден дагы жакшы окуткан болған болгон бизде ошол олар тәрбиелеп бірінші университет болып есептеліп жатады да ол мединс болған мен көптен мақта істедім мен бірінші балалығымнан кішінекейімнен таятан бар болчу эле ал муну аябай қиыншылығылы, кыйынчылык эле елге элге бул қолды колдо ошондо ал байлык алып эмне кылып берет эле мага эшекке көзөгө артып суу ташып берет эле адырга аялдар ушундан башталган да жашыгыман башталган эмгек ушуга чейин эмгектен көрөт мага биринчи жолу ошол бешинчи б группасында Э, Мамат құлмат ағай сабағыма келді сабағыма келіп жатқанда мен ойлаппын бұл ошо бизнес студенттердің атасы же чоң атасы кабар алып келип атабы деп мен сабағымды токтотуп аябай көңүл бөліп кабыл алдым да бұл не болды екен студенттердің э, чоң атасы же атасы келіп атат десем келип эле рұқсат сурап халатын кийип чепчигин кийип отырып қалды ана мен аябай таң қалдым менің ушунча жылдық тарихымда мен бірінші жолу 85 жашқа шыққан студентті оқытып атам да мақсат эми тақаласы мен дағы адамдарды осы эле ооруларын айыктыруу үшін жаңы изилдеп жаңы ооруларды тап, ошо буларды дагы жасайбыз аябай жакшы кабыл алды баардыгы ана деді шыдашқа кетсек істегеніне түрткі болды деп тұра беріседі көп көп мен жауап беремін оларға мен бұған шейін агрономия білімім бар так военный білімім бар строительный бар